сайн байцгаана уу? Төвшөөгийн подкастын ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг хэлэхэд бэлэн болоод байна. За Австри улсаас төвшөө маань байна. За Улаанбаатар хотын одоо ярмгийн тэр хавяас гэх юм уу одоо ярмгийн алтан дэмжээс одоо ярмгийн дэмж э, уучны одоо <laughs> наадан болж исэн газар дээр одоо яг байж штэ тий очроо маань байна за очроо маань бол за тэгээд э, Улаанбаатар хотын цэцэрлэг төрөлхөнгийн хэмжээс төвшөө миний бий байна Тэгээд ирчүүд одоо өнөөдөр 3 сэдв хөндөж ярина. А тэгээд та бүхэн бас тэр 3 сэдв дээр өөрсдийнхөө бас үзэл бодлыг хуваалцаарай гэж хүсэх байна. За өдрийн минь төргийа. За өдрийн минь төргөө. Өглөөний минь төргий төвшөө. Төвшөөд өглөөний минь төргий те. За өдөр өглөө оройн минь төргий да. Энэ янз бүрийн цагаас цагаар хүмүүс үзэж байгаа бах те. Тийм. За тэгээ эх оронд маань бол одоо карантины халуух өдрүүд бол үргэлжилсээр байна. Аа тэгээд одоо тоор маань би тэрийг давчхан яриад шууд сэтгврүүгөө орё гэж бодож байна. За энэ карантин болвол дотроо алдаад карантин болвол манай Улаанбаатар хотод бол одоо дөнгөж эхэлж байна. А тэгэхээр тойрог Америкт байх хугацаанд бол энэ нөгөө карантин бол Америкт эхэлж одоо ийм болж исэн. Австрт бол бас ингээл эхэлж исэн тий. Тэгэхэд иргэд ямар арга хэмжээ авч исэн бэ? Тэгээ тойр бас өмнө байсан улсууд бас одоо яахаа мэдэхгүй энэ ингээд карантин удаан хугацаагаар үргэлжлээл явал бид юу н гэртээ яг яах хэвтэй ер нь цааштай ер нь юу хийх хэвтэй энэ талаар ер нь наад австричууд яаж исэн americhууд яаж исэн талаар мэдээлэл өгөх ямар уу За Америкчууд бол э, карантинлэгт их орой карантинлэгдсэн шүү дээ. Нөгөө Трамп чинь нөгөө маск заасах зүйлэхгүй маяглж байгаа. Тэгээд хамаг юм алдаад тий. Тэгээд маш богино хугацаанд маш их э, коронавирусыг олвол юу яа алдчихсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол эхний тий алдсан. Эхний бол 7 э, хоног бол ерөнхийдөө нэг яг одоогийн нөхцөл байдал Монголын нөхцөл байдалтай их адилхан байсан хүмүүс стресстэйтэй гармаар байна, нэмээр байна тий. А тэгээд ер нь дараачаа 2 дахь 7 хоногоос эхлээд бүх юм цахим руу шилжсэн байдгийн. Аа. За ажилч тэр, сургуульч тэр тийм ээ. Тэгээд яг нөгөө заавал ажиллах ёстой гэсэн хэдэн газрууд нь хоолны газрууд ажиллаж исэн. Аа тэгтээ зөвхөн хүргэл дээр хүнсний дэлгүүр захууд ажиллаж исэн. Тэгтээ зөвхөн хүнс аа тэгээд имлэг гэсэн нэг юм гурван үндсэн том байгууллагууд бол ажиллаж исэн. Тэгээ ер нь бол бүгдээрээ захимаар л явсан шүү дээ. Тэ ер нь бол ажил бол ер нь бол ажилгүй болсон хүн гэвэл их ховроод. Тэг яг хуу бүгд нөгөө ажилгүй ажилгүй ажилгүй ажилчүүдийн тэтгэмж бол ажилгүйдлийн тэтгэмж тий. Ажилгүйдлийн тэтгэмж ер нь баг 2 дахь 7 хоногоос аваад эхэлсэн байсан баха. Их л шуургаал явсан ямар ч байсан. А нэр чи нөгөө тэр үед подкаст хийж байхад нөгөө улсаас бас мөнгө өгж байгаа гэж ярьж ирсэн шүү тий. Тийш тий. Энд чинь баг хүмүүс чинь 7 хоногийн 700 доллар аваад хэвээр сайхан амьдэрсэн шүү дээ тэрүүгээр. Оо 7 хоногийн 700 шүү дээ төвөөж байгаа юм шүү тэр чинь. Аа. Тий. Тэгээ гэхдээ ихэнх хүмүүс за яг нэг За багш нар бол ажиллаа бол алдаагүй. Тэр чинь онлайнаар сургалт эдэр яваад ингэсэн болохоор байхгүй. А оффист ажилтдаг одоо тэр санхүүч байна уу эсвэл программист байна уу тэдэр ч гэсэн ажил алдалт ер нь бол байхгүй. Бүгдээрээ онлайнаар ажил хийгээд. Тэгээ хинүүс ер нь ажил алдсан бай гэхээр ерөнхийдөө одоо нөгөө таксины жолооч тийм ээ. Автобусны жолооч тэгээ одоо нэг юм олон нийтийн юу яасан хүмүүс л их алдсан юм билээ. Тэгээ тэдэрт бол мөнгө яг 7 өдрийн дунджаар бахаар нэг 700 доллар өгч ийсэн гэсэн. А түүний эстраны хойно ажилтдаг нөгөө манайхны ярдгаар DJ, хоккейчд бол бүгд тэр ажилгүй болсон шүү дээ. Үсэд тэр чинь нөгөө эстран ажиллахгүй зөвхөн хүргэл төр байдаг болохоор тийм. Тэгэхээр ер нь одоо сая мэдээ бас үзлээ л 14 хоногор сунгах төлөвлөгөөтэй болсон гэж шүү дээ, тийм ээ? Харин тийм ээ. Сая сая мэдээ тэгж гарлаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ер нь бол дараа 7 хоногс юм бүгдээрээ захим руу шилжих зүг юм болдог гэж бодож штэ одоо сургууль соёлч төр юу ч гэдгийг тэр одоо тэр байгаа нөхцөлдөд бүгдээрээ дасан зогцож амьдрандаа. Аа. Энэ бас нэг таг суугаад ахчихгүй тийм ээ. Тийм. Тийм. За, австрчууд яаж ийсэ? Одоо бас карантины 2 дугаар давалгаа эхэлж байгаа юу? Яаж байгаа вэ? А эхнийхээ нь бол мэдээж энэ нөгөө нэг дэлхийд дахинд л улс болгонд л шинэ үзэгдэл байсан болохоор бүгдээрээ хайцтай байсан баг эхний карантин бүх юм нам зогсож исэн. А тэгээ тэрнээс карантинаас үүдээд бас энэ өвчнөд холбоотойгоор хүмүүсийн сэтгэл зүй маш их гэмтчихин гэсэн нэг тийм судалгаа бас гарсан байлээ. Аа. Бид нар чинь өөрснөө нөгөө бүх юм байнгын төлөвлөгөөтэй ч гэдэг юм уу амьдрал нь яг ингээ нэг тогтцсон хэм маягт байж байгаад гинт өөрчлөлт орж гарнаа сэтгэл зүйн хүлээж авч чадахгүй ч юм уу тийм Тэгэхээр яг өвчнөөс өвчнөтэйгээ дүүцхүүц хэмжээний бас тийм сэтгэл зүйн гэмтлүүд их л гарч явах шиг байна гэсэн судалгаа хийгдсэн байлээ. Хоёр дахь карантин эхэлсэн. Хоёр дахь карантин урдныхыгаа бодвол арай жоохон хөнгөн маягаар эдийн засгаа аврах, аль болох эдийн засгаа зогсоохгүй, ажил олгогчид, ажилчдыг хохироохгүй маягтай болох гэж хоёр дахь төлөвлөж гаргасан юм шиг байгаа. Гэсэн ч тэр нь одоо үр дүнгөөсөө өгөхгүй хоёр дахь карантин ихсний дараагаар 9000 гаруй хүн 24 цагийн дотор өвдөж барьж одоо бүр нөгөө анхны карантинаасаа илүү рекорд тогтоолоо. За тэгээ өчигдөр өдөөс хойш Австрийн засгийн газраас ахин одоо хуралдаж шин шийдвэр гарсан. Энэ нь 11 сарын 17-ноос 12 сарын 6 хүртэл карантиныг хатуу болгож байх шиг байна. За одоо хоёр дахь өдрөөс буюу 11 сарын 17-ноос дэлгүүрүүд хаана хүнсний дэлгүүр, аптек, банк, тамхи зардаг дэлгүүр, шуудан гих мэт чухал салбаруудаас бусад салбарууд бүгд хааж ийн. Хэрвээ боломжтой бол онлайнаар ажлыг явуулах зөвлөмж өгч ийн. Иргэдийг хөл хорой улам чангатгаж ийн тодорхой дурдсан 5 билүү 6 шалтгаанаар гадагш гарч болно. Буцад үед бол гэртээ байхыг зөвлөж байна. Сургуулиудыг хаахаар болж байна. Хоёрдугаар тэгээд одоо бүхэл юм бас л буцаал хатуу болох гэж л үзэж байна да эднэр. Одоо нөгөө нэг зуун сарын баяр гэдэг юм чинь 12 сарын 24-нд болно шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо миний харж байгаагаар зуул сарын баяр гэдэг юм бол Австри улсад одоо эдийн засгийн хамгийн одоо жилд олж байгаа хамгийн их орлого зуул сарын баяраар байдаг юм шиг байгаа юм. Аа. Одоо тэгэл зуул сарын баярлагаар нөгөө баяраар хамгийн их орлого хийж идэг нөгөө гэр бүлийн баяр учраас хүмүүс бэлэг сэлт худалдаж авдаг шид юм уу эдийн засгата маш их нөлөө үзүүлж идэг болохоор эдгээр зуул сарын баяраас өмнө ямар нэгэн байдлаар чангалж а өвчтний нөгөө тоогийн багасах чаад тэгээд уул сарын баярыг бол энэ ч өчнөө олон жил хийгээд ирсэн учраас хоригдж чадахгүй болов гэж би таамаглаад байгаа. Манайхан бол одоо зур сартай дүүцхүү цагаан сараа нэг удаа хоригдсон шүү дээ. Тэг. Одоо хоёр дахь удаага ч гэсэн хориглоод бид нэр бас тисэж твчиж чадхал юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо тэрийг би харж л байна л дээ. Эднэр яг яах нь уу? Зур сарын баяраа хийж чадах нь уу, чадахгүй нь уу? Манайхан бол ингээ бодоод ирсэн. Манайхан бол бас мундаг байсан байна л да цагаан сараа хамгийн том одоо монголчуудын үндэсний хамгийн том баяр үстэй цагаан сар ч одоо. Тий, наадмын дараа орох үз. Тий, гэр бүлэрээ уулздаг одоо тэгэл жинхэнэ гэр бүл төрөс аднараа наадмыг бодвол их олуулаа цуглардаг баяр тийм ээ. Тий. Тэрийг нэг удаа төвчиж чадсан. Одоо тэгээ манайх баг хоёр дахь ч төвчих шаардлагатай болж гинүү гэж хараад байна. Тэгээд одоо энэ Европын ард түмэн яаж хэлэх нь зуул сарын баярыг одоо л харъя да. Эднэр одоо ямар нэг арга хэмжээ авахгүй болохоо боллоо л доо. Ямар нэгэн байдлаар тайван зуул сарын баярыг хийн гэсэн юм бол бас харагдахгүй л байна. Энд нэг ямар нэг арга хэмжээ авах л байх л доо. Одоо л харж тэгээ бодоод байсан бид нар бас их мундаг байжээ. Цагаан сарыг нэг жил хийгээгүй тийм ээ. Тий. Эсвэл бол хумигтмал баг хүрээнд хийсэн ч гэдэг юм уу Тэр байдлаараа бол бас мундаг л байсан байна. Тэгээ одоо эдгээр яах нь харъя да. Юм болгоо ер нь хэцүү л болж явах шиг байна да. Харин. Бүх чинь анх нөгөө яг Америктай адилхан эдгээр чинь маск зүүсэн хүнийг шоолоод л зүгээр одоо маск л зүүвэл өнгоо болно, маск аврахгүй гэдээс одоо хамгийн нэгдүгээрт маск зүүж гараа угаахыг л зөвлөж байна. Аа. Тэгээд хоорондоо 1.5-аас 2 метрийн зай барих бол хамгийн чухал гэдгийг сануулж байна дэлгүүрээр явах юм бол дэлгүүрүүдийг 10 м квадратад нэг хүн байхаар төлөвлөл гэсэн заавар өгсөн байна. Өчигдөр их нэртэйгээр хүнсээ цуглуулах гээд явсан а дэлгүүрийн ордог хаалган дээр нөгөө төрдөг тэрэгнүүд үүд нь штэ бараа авдаг. Тий. Тэр тэргээ бүгдийг гаргахгүй байна. Тодорхой хэмжээний тоогоор тэрэг гаргаж байгаа юм байна. Одоо нөгөө бодвол дэлгүүрийнхаа нөгөө метр квадратад хуваагаад тэр тэргийг өвжил оруулж ах шиг байна. Аа. Илт ч юм авсан, баг ч юм авсан бүх хүн тэрэг авч орохыг зөвлөж тэрэггүй хүнийг оруулахгүй байна. Яг гэвэл тэрэг өөрөө нөгөө нэг зай бариулт юм байна л да. Тэргээ түрээд явж байгаа учраас. Аа, тэгин штэ тий. Хүссэн үсээгүй хүмүүсийн хооронд доотлон 1 метрийн зайл барьчаад барьчаад байна л да. Тэргээ түрж орохоор. Тэгээд одоо энд ирснээс хойш анх удаа дэлгүүрийн үүдэнд дэлгүүр рүү орлгүй тэрэг хүлээж оочролж үзлээ. <laughs> Үүдээр үүдэнд нь очрлоо зогсцсон. Тэгээд хүмүүс ч бас их ухамсартай л багш байна л да. Гараад ирэхээр нь тэргээ аваад нөгөө үүдэнд нь нэг э, ариутгадаг бодис л шнэ спирттэй. Тэрийг юм цаастай тавьдсан. Тэгэл одоо би юм чинь цаасыг аваад цаас руугаа ариутгадаг бодисоо цацчаал хүлээж ийлээ. Тэгээ нэг хүн гаргаж ирээд тэргээ өхөөр нь нөгөө цаастай бодистой цаасаараа ингэж барьж мэрж бариулын тэрийг арчиж За тэгэж нэг үүргээ биелүүлчихэд ирлээ өчигдөр амьдралд анх удаа дэлгүүрийн үүдэн тэрэг хүлээ зогсч үзлээ. Гайхалтай. Аа. За нэг тийм гайхалтай юм болж байна. Одоо энэ гайхалтай юм маань одоо хэр цаашаага үргэлж иж өшөө ямар олон гайхалтай ямыг үзүүлэх бол гэл хүлээж байна да. За. За тэгэхэд энэ мэтчлэн одоо гадаа дээр амьдран суугаа аа тэгээд карантин нэг одоо төрүүлээд улс даяараа үдцсэн улсуудын туршлагч гэдэг юм уу а өшөө ингээд ин карантин урт хугацаагаар сунахаар засгийн газраас ч гэдэг юм уу ер нь одоо жишээ нь дэлгүүрүүд ийм ийм арга хэмжээ авдаг гэдэг талаасаа одоо өөр өөр оронд байгаа улсууд та бүхэн яг одоо бас энэ доор комент өчиж бас өөртөө сэтгэлдлийг хуваалцаараа за тэгээд дээрэс нь Монголд байгаа монголчууд маань хэрвээ одоо энэ карантин маань яг энэ ирчээрээ өшөө ингээд сунаад ингээ үргэлжлэх юм бол бид ер нь яг яах вэ гэдэг талаас айгүй гоё зөвөр хараад бүгдээрээ ажлаа ингүүл яасан юм бэ? Бүгдээрээ эдийн засгийн ингүүл яасан юм бэ гэдэг гоё гаргалгаануудаа гоё бас хуваалцаараа. Одоо бидэнд яг энэ л айгүй чухал байгаа тийм. А тэрнээс биш одоо тэрийг тэх ёстой, ингэх ёстой гэдэг нэг тийм харанхуу тийм бол хэрэггүй. Бид нар бол зөндөө олон орнууд бидний өмнө яатсан байгаа үлээ. Эний чинь ингээд туршаад бидрээс илүү их карантиныг ингээ үздсэн байгаа учраас гэдэг дээр бүгдээрээ гоё саналаа хуваалцаарай гэдгийг уриалж хэлмээр байна. За хүлээцтэй байх хэрэгтэй зүгээр намаа бас тийм ээ. Хамгийн чухал юм нь хүлээцтэй тий. Яг нэг юм гэсэн шийдвэр гаргахгүй тий. Нэг юмыг бас ойлгомоор байгаа юм хүн болгон нөгөө нэг яг одоо нөгөө хүн болгон нэг тийм амиа бодох модул биш юм шиг байгаа юм. Тий. Бид нар ямар байдлаар хамтдаа энийг даван туулах уу мэдээж хүн болгонд хэцүү л байна. Одоо өчигдөр би Twitter харж ирсэн чинь нэг хүн бас бичсэн л байсан. Одоо энэгээр нөгөө нэг ажиллаа хийж өдрийнхөө хоолыг залгуулдаг айл өрөх яах вэ энэ карантины үеэр ч гэдэг юм уу те. Тийм хүн бичиж бас төр засгийг буруутгсан шинжтэй л юм бичсэн л байсан. Зүгээр яг хөө тэр бол тэр хүний бодлол доо. А гэхдээ а энэ хүмүүс амьдрал нь болохгүй гэж тэр хүмүүсийг ажлыг хийлгээ тэр хүмүүс өвчин тусчих юм бол бас яах вэ гэдэг нэг асуудал байгаа шүү дээ. Аа. Тэгвэл тэр гэр бүл чинь бүгдээрээ эмнэлэг төвтгчүүл яах вэ? Хоногийн хоолгүй байсан дээр үсвэл а хоногийнхоо хоолыг залгуулж яваад өвчин тусаад өшөө олон хүнд халдаагаад ч юм уу ийм байсан дээр үү юмыг аль аль талаас нь харж явах хэрэгтэй байх л та. Зүгээр яг энэ бол нөөний ганцхан бид нар тохиолж байгаа зовлон биш юм байна л та. Дэлхийн нийтлэл одоо мөнгөтэй, мөнгөгүй, баян ядуу янз бүрийн улсууд бүгд л яг ийм юм дээр тулцсан ямар байдлаар шийдвэр аль талаар нь улстай ашигтай, иргэдтэй ашигтай шийдвэр гаргахгүй гэж ажиллаж байгаа. Мэдээж одоо бие биенийгаа шүүхээсээ илүүтэй энэ нөгөө нэг асуудлыг хэдүүлээ яаж давж гарах уу? Асуудлыг туулсны дараа бид нар шүүж болно шүү дээ. Хин нэгний наваачаа чи буруу юм хийлээ, буруу шийдвэр гаргалаа энэ гэж болно одоо. Тэгэхэд бол хангалттай цаг хугацаа байна тий. Тэг юм чи одоо тэгээд би бас нэг юм уриалмаар санагдаад байгаа. Одоо энэ Twitter гэдэг юм уу, Facebook, Instagram гэдэг юм уу одоо энэ өөрснийхөө нөлөөлөгч гэж байгаа эсвэл маш олон хүн дагаж тэднэрээс үлгэр жишээ авдаг эсвэл тэдний ховонд дурладаг нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ нэг тийм олныг хамарсан одоо массад ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл өргөдөг. Би энэ хүмүүсийг бас их зүв байгаа ч гэж уриалмаар байгаа юм. Тэгэхгүй тэгээ баруун солгоонгүй юм болгоныг хардаад нэгийг нэгэн рүү турхираад тийм ээ одоо гэртээ яг бид ойлгож л байна л да мэдээж карантинлэгдсэн хийх юмгүй өөдөж л байгаа. Гэхдээ бас нэг өөдөөгаа нэг арай жоохон өөр хэлбэрээр гарах хэрэгтэй. А бусдад нөгөө нэг зөв юмд уриалж чадахгүй бол бас нэг юм болгонд нэг дуурах гад үзэл бодлоо илэрхийлэх гээд тэгээд тэр инфлюенсээ хийх гээд нэг нөлөөлөх гээд тэгээд ах хэрэг бол бас байхгүй болох л та. Аа. Тэгэхээр зөв юм дүрэлээд ядаж хогоо шүүрд гэж биччихүүлж одоо баг дээр ч юм уу тийм ээ. <laughs> Тийм шүү дээ. Далд байгаа нөгөө жууныхаа овцыг хураагаад өвлийнхаа овцыг гаргач гэдэг юм уу тийм юм нь яг өнөөдөр нөгөө нэг хин нэг нэг энэ буруутгах шүүхээсээ илүү амжилт хэрэгтэй байна л да. Эсвэл одоо уншаагүй номоо уншиж гэдэг юм уу болохгүй бол залуучууд кино зохиол бичих гэдэг юм уу оролдоод үзэхэд болохгүй байхгүй шүү дээ хүн болгонд гой гой санаанууд байдаг тэр мэргөөрөө одоо тэг юу гэдгийг зураг зураг гэдэг юм уу мэдхгүй одоо өөрсдөө мэдж байгаа үстэ одоо тийм хүмүүс чинь байнгын мэрэгэн санаатай л байж идэг зүгээр гэхдээ өөдсөндөө ч юм уу битгий ийм нэг юм дими болоо юм бичээчээл гэж л хүсмээр санагдаад байгаа. Тэг 20 цаар тавигдсан уур бухимдлаа гаргаж одоо тэр юм юм бичмээр байгаа бол одоо Манайд бол яг өндөө бүх юм нээлттэй байна л да. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга гишүүдийн цахим хуудаснууд байж ийн те. Аа. Масад хандлаггүй зүгээр яг тэр шийдвэр гаргадаг хүмүүс руу бас биччих боломжтой санагдаад идэв байхгүй. Тийш үү. Одоо чи ёстой муу тийм юм ийм юм тэрийг тэг энийг анги би одоо өгөх гээд ин тэрж өгөх гээд ин гэдэг юм уу. Тэрийг яг шийдвэр гарах төвчний хүмүүст нь бичиж хэсэг карантины хугацаанд ч гэсэн ядаж тэгж уур бухимдлаа тайлаач л гэж л өгсмөр байна да. Яа төвшөөмөө сая ерөөсөө өмнө бодож байгаагүй ямар гоё хэл вэ? Тэр сошиал орчин дээр үзэл бодлоо эргээр илэрхийлж чадахгүй болвол тэ тэгээ чимээгүй ээжээ гэдэг чи яг үнэн багхгүй тэ. Бид нар эргээр илэрхийлж чадахгүй сөргөөр л илэрхийлэх давцсан юм байна гэж ойлгоод бүхэл юм дээр амар сөрөг өнцгөөс нь хамгийн түрүү хараад гэх шиг тэ. Тэгээс жоохон сөрөг комент бичмээр байгаа бол яг тэр одоо ерөнхийлөгч дуурлаад эсвэл бол тэр улсын онцгой комисс дуурлаадаг бол тэдний өөрсдийнх нь аль биесны захим хуудас авч тийшээ бичилдэ нээрээ тэрнээс биш ингээд нийтэд бичээ тэр ямар ч амжилт олохгүй штэ хамгийн амар нь тэрн рүү нь бич андуудаа тий зүгээр байсан хүмүүсийг л бухимдуулаад байгаа байхгүй тий өөрийнхөө нөгөө нэг тийм ховын юмдаа татаж оруулаад тийшээгээ түлхэж унгаагаад тий тий аа Бүгднгийнх нь аль ёсны хурц байгаа. Тий. Ийм жишээнүүд зөндөө байна шүү дээ. Одоо энэ э, юунд ихтэл байдгийн шиг одоо Twitter-т одоо тэгэл нэг мэдгүй юм байхгүй, салбар болгонд мэддэг хүмүүс зөндөө байна. Тий. За яг хөө тийм мундаг хүн байж болно үүсэх арга байхгүй. Тэр бол угаасаа надаач хамаагүй. Тэгээд тэр мэднэ үү, мэдэхгүй байна уу? А гэхдээ нөө нэг тийм хүмүүс чинь яг мэддгийн юм шиг ингээр тийм хүмүүсээс нөгөө сохроор даган дуурайдаг хүмүүс зөндөө байна л да. Яг тэр хүн үнэхээр мэдээд байгаа юм шиг эдийн засгийн тухай ярьж ивэл эдийн засгийн ямар нэгэн хиллэг оруулаад биччихэнгуут нь нэрээ манай энэ чийстэй эдийн засгийн салбарт алдсан байна гэдэг тэрийг нь цааш нь ямар нэгэн дүгнэлтгүйгээр хуваалцж идэг ч юм уу те хүмүүс шеэр хийж түгэж идэг хүмүүс зөндөө байгаа учраас та нар одоо тэр нэг хүнээс сонссон ч юм уу хальт уншсан нэг орчуулгын ч юм уу тийм нуудаа бас учир зүггүй шүү дээ тараад гад дэмөргүй байна л да. Тэгээ мундаг бол яг яг нөгөө нэг өөртөөгөө дүүцгүй хэмжээний мундаг хүнтэйгээ энэ талаараа ярилцаж үзэл бодлоо солилцчихвэл бас их зүгээр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээс биш заавал өөрийнхөө мэдхгүй юмар өөр хүмүүсийг соён гээгэрүүлэх гэдэг шаардлага юу байхгүй л байна л да. Тэгээд одоо наад бол чинь тэгээд эхнээсээ амнаасаа болоод энэ тэнд шалгагдаад баригдаад ирэхээр тэгэл Twitter, Facebook, Instagram битүү уйлж штэ бүгдээрээ. Зүгээр намайг ингэж байж исэн чинь барай тагнаа чагнаад ингэж та алхаа шахлаа. Одоо би яах уу гэж ингэж эхнээсээ тэгээ шороо оронгийн хаалга татаад ч юм уу байцаагдаад явж байгаа хүмүүс зөндөөлөө зүгээр яг уу ар араас нь гарах гэж байгаа инфлюенс хийх гэж байгаа хүмүүс бас энэ бусад нөгөө мундаг ийм хүмүүсийнхээ алдаан дээр бас жоохон анзаарч ямар юм шиг байгаа юм. Ам бүх бол ам бүх гэж ер нь бас үнэн л үг шүү дээ. Тэгээд мэдэж чадахгүй бол нэг заавал э, цэнглийн манлаа зурж хүмүүсээр алга ташуулах гэдэг юм шаардлагатай гэдэг юу те. Цэнглийн манлаа гэдэг үгс ямар гоё үг те. За за одоо нэг юмнууд байна л да. Тий. За ингээд э, төвшөө ахын маань ингээд хэлсэн үгнүүд та бүхний маань оройд орсон байхаа гэж бодож байна. Ах мах үшээ өгсөнгээр ноос. За тэгээд Австри улсаас Вен хотоос ингэж та бүхэнд бас хэлсэн байдаг юм аа манай төвшөө маань. Тэгээ энийг та бүхэн бас бодоорой. Тэгээд сошиал дээр цэнгэлийн манлаа болохгүй л урт урт юм бичиж агаад нөгөө ян зүрийн болчвдоо л гэж те. Шор орондоо да. <laughs> За өнөөдөр сэдвээ хинээс эхэлэх үү юу гэж бодож байна? Чамаас л эхлэе да. Надаас эхлэх үү? Юу гэж бодож байна шүү? Тэгээ асуудалгүй асуудалгүй хинээс ч эхэлсэн болно. Би бол бэлэн л байна. За тэгвэл бэлэн байгаа төвшөөгөөс эхэлэх үү? Болон болон асуудал байхгүй. За тэгье. За одоо удахгүй шинэ жилд болох ч байгаа шинэ жилтэй холбогдуулаад нэг урт урт юмэр үл ярьчих да. За. За, монголчууд сүүлийн үед зул сарын баярыг их тэмдэглэдэг болжээ. Энэ бол 12 сарын 24-нд те 25 25-нд. Одоо энэ миний ойлгож уншсанаар Иесусийн төрсөн өдөр юм шиг байгаа юм. Тэгээ яг хуу манад нөгөө ийм шашинтай хүмүүс их байгаа болохоор энийг тэмдэглэж л байгаа бах л да. Одоо нөгөө манад ч олон төрлийн шашинтай хүмүүс байна шүү дээ. Энийг бурууд гарах байхгүй. Тэгээ миний ажиглаж байгаагаар тэрэн дотор гэхдээ бас нөгөө нэг мэдхгүй байгаад байгаа хүмүүс бас байгаа юм шиг байна. За. Одоо шинэ чин Merry Christmas гэдэг үг бол шинэ жилийн мэнд төргий гэдэг үг гэж боддог ч юм уу те. Happy birthday to you баяр хүргэе юу лээ. Happy birthday баяр хүргэе юу лөө. Гэх мэтлэн иймэрхүү юмнууд байна. Тэгээд Энэ тал дээр та хоёр нэг үзэл бодлоо хуваалцаач. Бид нар бол ер нь монголчууд нөгөө нэг Аз талдаа ч юм уу төвдөөс орж ирсэн буддын шашин байдаг болоод тэр ч юм уу ихэвчлэн нөгөө нэг буддын шашин шүтдэг гэж бид нар яддаг шүү дээ. Буддист гэж. Аа. Тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө энэ хоёрын ялгааны талаар гэдэг юм уу энэ нөгөө нэг заавал одоо бид нар ингээд нөгөө юу гэдэнтэй мэдхгүй юма даган дуурайх хэвээр юу ч гэдэг юм уу Эсвэл бол нөгөө тэр нөгөө яг энэ шашны баяр гэдгийг одоо Иесус Христийн төрсөн өдөр гэдгийг мэдээгүй ч юм уу байгаа хүмүүс хандаж нэг ялгааг нь гаргаж хэлдэг ч юм уу. Би бол очрог яг нөгөө нэг тэр энийг одоо өргөн талаастай тэмдэглэдэг газар амьдарч исэн хүний хувьд бас нэг нэлээ урт урт юм хэлэх болов уу гэж бодож байна шинэ жил бол миний харж байгаагаар яг хуу Оросоос ч юм уу орж ирсэн баяр л байж магадгүй гэж би боддгийн яг би бол сайн мэдэхгүй байна. 12 сарын 31-ний тэмдэглэдэг те. Энд бол 12 сарын 31-нд нэг ач холбогдол өгөхгүй солиуд буудуулаад а хүмүүс гудамжинд нөгөө пив уугаал, вино уугаал, эсвэл одооч нэг шампанс уугаад ч юм уу өнгөрөөждөг. А манайх бол гэр бүлийн хүрээнд, албан байгууллагын хүрээнд 31-ний их гоё сүртэй гоё тэмдэглэдэг те. Аа А тэгээд энэ нөгөө зул сарын баярын хувьд одоо зул сарын баярыг бид нар тэмдэглээ дараа нахаач хэмжилийг тэмдэглэн ч гэдэг юм уу? Ийм байх шаардлагатай юу? Мэдээж ийм шашинтай хүмүүс утга учирыг мэдээд тэмдэглэж байгаа бол бас болж ий тээ. Энийний талаар л одоо нэг сайхан ялгаагийн л нэг хүмүүс жоохон тайлбарлах маягтай хилээд өгөөч гэж одоо очроогоос нэмт хэрэгүнд хүрсэж байна. Яг гэвэл Америк нэгдсэн улсад бас нилээдгүй жилиг ардаа өнгөрөөсөн тийм залуу хүний хувьд За за. Гэтэ наа чин төвшин амир хэцүү юу? Одоо би ингээд Америкт яг 3 жил э, на Крисмсийг чинь бас тэмдэглэж үзсэн л дээ. Тэгээ угаасаа л нөгөө Есүсийн төрсөн өдөр тэгээ угаасаа шашны баяр те. Америк ч гэсэн ялгаа авахгүй 12 сарын 31 1 сарын 1-нд болдог айхтар те тэмдэглээд байдгүй. Гэхдээ угаасаа уус даяараа амардаг баярууд нэг. Гэхдээ тэр Крисмсийн баярыг бол хизээч гүйцэхэр баяр ер нь бол баг байх. Тийм бол энд ч гэсэн ялгаагүй. Тий, тий. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг нэг айхтар ялгаа гэж угаасаа шашны баяр тэгээд Есүсийн төрсөн өдөр учраас гэр бүлэрээ яг нэг тэд нар чинь нөгөө хоол идэхдээ залбирдаг шүү дээ бөөндөө сууж байгаа гар гараа барьж байгаа л те хамгийн сүлд нь амин гэж хийгдэг яг тэр заншлаа одоо юу гэдэг албан ёс орч гэх нь одоо хайшин жоохон олон цар олон хүн ам олон одоо гэр бүлийнхаа бүх хүмүүстэйгээ нэгдэн нэг удаа тийм залбирч хоол иддэг нэг тийм тэгээд дараа нь бэлгээ солилцдаг тийм ээ тиймэрхүүл баярын болоо гэж би бодоод байж тань Одоо ингээд марч нөө цагаан сараар болохоор бид нар чи айл айлд очиж зоолгодсон шүү дээ. А Крисмсээр болонгууд нь бүгд тэрэг ээж аавандаа ирдэг те. Тэгээ Крисмсийн баяр чинь баг 3 4 өдөр болдог байх шүү амралт чинь. Бас нэлээ өргөн тэмдэглэдэг. Тэгээ бүгдээрээ нөгөө э, Америкч өөрөө 300 сая хүн амтай маш том орон нутгтай учраас тэгээд гэр гэрлүүг онгоцоор нисэл тэгэл ээж аав эмээ өдөр бөөндөр очиж хоол идэж бэлгээ солилцож 2 3 өдөр амарчаад буцаж ирж ажиллаа гэдэг нэг тийм ер нь нэг тийм шашны одоо бараг цагаан сар дөө. Тий. Би ч яг хөө тийм 3 жил нэг хийж үзсэн л дээ. Уусаа яг Крисмсийн үеэр чи ажил мажил чинь ерөөхдөө бол зогсчдаг байхгүй бүгдээрээ гэр оронлогоо явчихдаг болохоор. Тэг яг хөө зөвөр хэсэг найзуудтайгаа нэг усын нууж байгаа мань бас нэг ясын дагаад үзээгээд нэг 3 жил яг хөө яг хөө залбирч мэлбраагүй л дээ. Тэгтээ ерөөхдөө нэг бэлэг мэлэг солилцоод бөөндөө цуг хоол идэл тэгж үзэж ирсэн л да. А Монголд э, болвол э, одоо юу гэдгийг ойн баярыг тэмдэглэж болохгүй гэсэн нэг тийм одоо хууль заалт ч юм тиймэрхүү юм бол байхгүй шүү дээ. Угаасаа үндсэн хуулийн дээр хүртэл нөгөө э, шашин юу арьс өнг ядуурлаг инээ тэргээ байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол яг уу яг үнэхээр шүтдэг хүмүүс нь тэгээд тэрийг одоо тэмдэглэн л үзтээ тийм ээ. Мэдхгүй нэг нь бол тэгэл мэддэг. Одоо манай гэр бүл бол Крисмсийг бол хийжээч тэмдэглэхгүй шүү дээ. Мэдхгүй юм чинь. Тэгэл яг хөө нэг Америкт Крисмсийн нэг хямдрал боллоог бол за нэг онлайнаас нэг жоох юм зэн захвал захин тэгэл нэг сүр болдгом дөө. Тэг маа найзууд дундаас ч гэсэн ер нь бол нэг сүр сүр болоолаа Крисмс тэмдэглэлийн инээд гэрээ гарын ууй барь ихсэн бол ер нь бол байхгүй шүү дээ. Тэг яг хідэн христийн шашинтай найзууд байгаа. Тэд нар бол яг албан ёсоор тэмдэглэдэг гэр гертэ очиж сүмийнхэнтэй очиж хоол иддэг ч юм уу нэг тиймэрхүү юм байгаад гэдэг юм санагддаг шүү дээ. Christmas шинэ жилийн баяр хоёр чинь нэг юм хоёр тустай юм байна тийм ээ. О тустай илүү яг нэг нь болохоор Есүсийн төрсөн өдөр нөгөөх нь он гараад байна шүү дээ тийм ээ. Аа. Тэгэхээр нэг хоёр өөр утгатай байгаа дах шүү дээ. Хоёр өөр л утгатай. Тэрнээс чинь Christmas болоод шинэ он гарлаа гэсэн юм бол байхгүй зү дээ. Байхгүй. Тийм Merry Christmas гэх нөгөөх нь Happy New Year л гэдэг юм шүү дээ тийм. Тэгэхээр бол нэг Манайх чи харин эсрэг манайх чи харин эсрэгээр хоёр шинжилтэй болчиход байгаа шүү дээ. Тэ нэг нь болох нь аргын тоол цагаансар магаансар гэх нөгөөх нь нэг албан ёсны одоо энэ нөгөө 12 сарын 31 гэдэг юугээр хоёр баг шинжилтэй болчиход байгаа ч тийм тийм. А тэгэхэд Америкт бол тийм хоёр шинжилтэй байхгүй шүү дээ. Ганцхан л 12 сарын 31 нь нөгөөх нь болохоор Merry Christmas. Тийм. Тийм. Тэр ч одоо тийм л байна да. Би хариулт хэлж чадвар чадсангүй юу. Ингээд бич өөрөө сайн мэдгүй байна л да. Тэгээ бас яг ингээд бич бүр сүултээ өөрөө би юу асуулаа? Би юу нь юу ярьсан бэ гэж бодов. Харин тийм би өөрөө бас яг ийм шагшин машинтай биш болохоор тэгээд бас яг ингээд тодорхой тайлбарлаж чадахгүй л байна л да. Ер нь бол нэг Америкт байсан 3 жил нэг тиймэрхүү юм харагдсан. Тийм. Тэгэхээр яг бол миний хэлэх гээд байгаа гол санаа бол энэ нөгөө нэг Иесусийн төрсөн өдөр юм а гэдгийг л хэлчмээр санагдсан бохоггүй. Аа за за за. Тэгээ шинэ жилийн баяр би нөгөө он солигдох баяр шиг одоо тийм баяр бишээ зүгээр шашны баяр юм а гэдэг санааг л хэлж л одоо бодсон юм байна. Би сая бодсон чинь тэрийг сонио асуусан уу юугээд асуусан. За товчхондоо бол тийм байна те. За 12 сарын 24-нөөс За 25-ны шилжүүлэн болвол тий энэ бол Есүс гэдэг одоо христийн шашин. Гэтэ эн чинь бас дотроос олон янз байгаа даа шүү дээ тий. Тий. А бас нөгөө гигэ Марияг шүтдэг усууд чинь бас энэ баярыг баярыг бас яг тэр өдөр нь бас тэмдэглэдэг болчиход байгаа даа тий. Нөгөө ээж нь шүтдэг. Тий. Тэгэхээр энэ бол шашны баяр юм а 25-нд. А хэрвээ та Есүсти одоо энэ энэ шашны хүн болвол та бол энийг одоо шүтгэх нь бол зүй ёсны хэрэг. А тэгтээ шүтгэт тэр өдрийн одоо бие биендээ хэлж байгаа үг нь бол Merry Christmas гэдэг үгээр бие биендээ баяр хүргэдэг шүү. А тэгэж яг энэ Европод Америкт эдрийг харахаар энэ баяраа далимдуулж өөрсдөө баярлахаасаа илүүтэйгээр хүүхдүүд баярлуулад байгаа нь надад хамгийн их таалагдсан л та. Тэ бурхныхан баяраар хүүхдүүд баярлуулдаг нь. Тэ өглөө босоод ирэхэд нь бүгдд нь тэ бэлэг байж идэг тий. А бэлэг боодог, бэлэг ингээд солилцож өгдөг өдргээд ингээд тэр нь надад хамгийн их таалагдсан. А манай Монголын хувьд бол манай монголчин бол яг буддын шашинтай гэж явдагч гэсэн яг ингээд нарийн харахаар манайх чи яг үнтэй шарын шашинтай улсууд гэхгүй. Тэгэд энэ шарын шашных нь өөрийнх нь нөгөө бурхан багшийн дүүцсэн өдөр гэдэг ингэхээр манайх нэг цагаан хоол иддэг. А өөр нэг тэнд амар одоо хүүхдүүд баярлахч гэдэг юм уу? Эсвэл бол хүн амтан баярлуулад ах юм байхгүй яг хөө тэр өдөр яг хөө нөгөө хүүхэд нохоо хооллол одоо буйна нэмдэг л гэж ойлголт яваад идэг болохоос ш яг энийг бас ингээд хүүхэд нохоо оюутангор уу <laughs> одоо ингээд э, яг ингээ өргөн дэлгэр тэмдэглээд байгаа мүү гэхээр үгүй тий а тэгсэн мөртлөө манайх ингээд яг юун дээр айгүй тийм шарын шашинлэг байгаад идэг шүү дээ тий Тийм. А тэгээ яг он солигдох тэр баярчин бол 12 сарын 31 байдаг шүү гэдэг энийг л. Одоо энийг зүгээр ойлгороо бид нар баяраа хүртэл тэмдэглэхдээ утга учиртай зөв хэллэхтэй ингэж тэмдэглэх юм бол өрөө хүмүүс маань ч гэсэн цаашаага зөв ойлголттой явах юм байна гэж. Би л хувьдаа ингэж хэлмээр байна да төвшөөгийн асуултанд. За тэгээд би бас ингэж уучлаарай. Нарийн сайн мэдж байгаа хүмүүс байвал коммент хэсэгт бас бичээд мэдээч бол гурвлаач гэсэн бас сайн мэдэж авмаар юм байна тий. Бид нар ч бас мэдэж авмаар байгаа байхгүй тий. Яг ялгаа нарийн учир зүүн юу байдгийг, түүх байдгийг юм уу, юу байдгийг янз бүрийн байвал. За очроо юу гэнэ нэмээд хэлэхэд э, одоо юу гэдгийг э, сайн ингээд Америкт энэ 3 жил байхдаа э, Christmas гээл тэгэл Ибона ч гэсэн манай хүүч гэсэн бас яг ингээд Christmas тэмдэглэл явж байгаа байхгүй тэр чинь найз нөхөс сургууль дээр бүгд юу байгаа шүү дээ бас нөгөө усын нөгөө ёсын даг гэдэг Тэгээ ер нь ингээд манай бас гэр бүл ч гэсэн бас боддог байхгүй юу? За одоо энэ Halloween-ы баяр ч байдаг юм уу, Christmas ч байдаг юм уу, одоо өөр юу байдгийг тиймэрхүү баяруудыг ерөнхийдөө тэмдэглэн. Аа за Christmas бол яалтч бас шашны юу гэдэг хүүхдтэй ч гэсэн бас ерөнхийдөө тэмдэглэл хүүхдтэй зүг бас тэмдэглэе гэж одоогоор бас ярьдаг байхгүй юу? Энийгээ ингээд нүгрүүлчлээ. Яагаад вэ гэхээр тэр хүүхэд ч өөр өөрийнхөө нэг сүшиг бишрлийг бас тийм ээ өөрөө бас ингээд сонгоод бид нар бас заавал буддаа гэдэг байхгүй заавал шарын шагшин гэдэг байхгүй аллах гэж тулгаад байхгүй тийм ээ тухайн хөвгөөс өөрөө бас тийм дундаас сонгоо за энэ шашингаа ингэж хийдэг юм уу бас нэг тиймэрхүү сонголт өгүүлээс зүгээр юм болов гэж бас бодоод идэг байхгүй юм тэгэхээр ер нь бол 3 э, жил дараалал тэмдэглэсэн манай гэр бүл а энэ жил ч гэсэн ерөнхийдөө бас тэмдэглэх байх та тийм гэтээ бол яг хоо бит хоёрын хувьд бол христтэй шашин бол байхгүй гэтээ яг хөө зүгээр нэг гэдэг хүүхдэл за нэг бас нэг ийм байдгийг шүү гэдэг нэг авч явах юм чинь үзүүлчих ч юм уу те тийм байна би бас хүүхдүүдтэй хэлдэг шүү дээ ямар ч яшин хүн шүтэж болно зүгээр хамгийн гол нь шүтэх бол нөгөө шүтэж байгаа юмныхаа учир утгыг сайн мэдж шүтэх хэрэгтэй л гэж хэлдэг Тэр үсэг зүг юм шиг байна тийм яг юу шүтэл яагаад энэ ямар учиртай яагаад шүтэж чинь шашин бол бас хүнд их хэрэгтэй юм шиг санагдаад идэв штэ надад ер нь. Аха. Би бас өөрөө шүтдэггүй ч гэсэн. Аха. Би энэ шашны тал дээр юу гэж боддгоо гэхээр зүгээр шашин гэдэг талаас нь харахгүйгээр энэ урсгал чиглэлүүд за буддаа энэ аллах эдрий яг философ нь надад яг юу хэлэх гээд байна миний толгойд юу ойлгуулах гээд байна гэдэг талаас нь энэ номнуудын ингээд уншаат ч юм уу ингээд судлахаар илүү утга учирыг ойлгоод байгаа юм шиг надад санагддээ шүү дээ. Аа. Учиргүй ингээд шүтээл ямар нэгэн сүмнэр гэрте байлгаал те тэрнтэй холбоотойгоор тэр номныхоо тэгэл ингээд ахаараа тэр номон дотор бидэнд ойлгуулах гээд байгаа хэлэх гээд байгаа юмыг бид нар олж харж чадахгүй болчоод байна удаа гэж би л хувьдаа боддгийг. Одоо бүхэн шашинд худлаа ярьж болохгүй тэр одоо номон дотор шүү дээ худлаа ярьж болохгүй хүнд муу юм хийж болохгүй гээд байгаа мөртлөө одоо энэ байгаа сошиалыг хар л да. Тэд нар шүтлэггүй шүтлэггүй хүмүүс шиг л ааш хэлж шít. Хүн гүтгэж болохгүй ч гэдэг юм уу тий? Тэгэхээр тэр шүтээд байгаа бурхныхаа ч гэдэг юм уу юугийн нэг философийн энэ надаа юу хэлэх гээд гэдгийг ойлгоогүй юм болоо та л гэж хувьдаа зүгээр харддаг юм да. Аа Яг одоо ямар нэгэн буруу занд орсон явж байгаа ч юм уу, ихтгэл найдвараа алдсан хүмүүст ихтгэл найдвар өгч одоо буцаж босох хүч өгдөг нь би бол шашныг бас их зөв гэж яг тэр өнцгөөс нэг зөв гэж боддог байхгүй. Тэр өнцгөөс нь бас гарч олно тий. Тий, казино тоглодог ч юм уу, юу гэдгийг одоо тэгээд ганц ардцсан сэтгэл санаа тогтворгүй ямар нэгэн муу зуршилтай хүмүүс шашин ч юм уу, ямар нэгэн бурханд итгэж тийм ээ тэгээд нөгөө өөрөө өөрийнхөө сэтгэлийг ингээд сэргээж хүн одоо юунд ч итгэж найдахгүй амьдрах бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд ихтгэл үнэмшилтэй болж тэрэндээ өөрөө өөрийгөө үнэмшүүлж тэ тэр л надад туслаад ийн гэдэг байдлаар ч юм уу өөрөө зөв зам руугаа орж байгаа нөгөө нэг энэ шашны их том нөлөө байх л да. Шашны ч гэдэг юм уу, бурхны ч гэдэг юм уу. Тийм болохоор би бол бас шашныг нэг тийм өгөөсгөж болохоор ч юм гэж боддгүй зүгээр хаа хүн болгон олон төрлийн бурхан шашинл байдаг бах л да зүгээр. Одоо жишээ нь би нэг ажлынхаа би одоо энэ муслимуудыг ер нь сайн мэддэггүй л байсан. Одоо би нэг сир залуучуудтай ажилладаг байхгүй юу? Манад нөө энэ дөрөв гэсэд гэл орол одоо тэр мөрөнд чамаа авах уу? Тэгээд би муслим одоо нэг манай ажлын нэг залуу байдаг. Тэр ер нь их дажгүй залуу тэр надад айгүй таалагддаг байхгүй хүнийхээ хувьд. Аа худаа ярихгүй ажил сайн юм сэтгэлээс э, нэг тийм тийм сэтгэл надад төрүүлээд тэгээ өөрийнх нь тайлбарлаж байгаагаар би мөслим шашинтай хүн би ингэж болохгүй гэж байнга ярьдаг байхгүй яа тэгвэл бид нар нөгөө нэг өөрөө тэгж ярьд ямар шашинтай байх нь хамаагүй адилхан хүн учраас би одоо ингээд чамшигл юм байх хэвээр тий ингээ буруу муухай юм яах юм би өөрийгөө хуурж олно хамгийн гол нь намайг бурхан харж байгаа би бурхныг хуурч чадахгүй Тэгэхээр нөгөө нэг ингийн амьдрал дээрээ л би яг ийм байгаамаа л ийм үнэн байх хэрэгтэй гэж өөрөө тайлбарладаг байхгүй. Ямар хин нэгэнд муу санаж болохгүй гэдэг юм уу, уучлж идэг. Тэгэл тэгэл би боддгийн энэ яг л ийм одоо муслимийн шашинтай хүн ч юм уу үнэхээр яг ийм л байдаг юм байна да. Хүнээсээ л мэдээж болдог байхal та ямар хүн бэ гэдгээсээ тий. Аа. Тэгэл тэрийг тэр залуутай л уулзаж цуг ажилласан, танилцаж цуг ажилласнаас хойш би бол бас тэр муслими шашин гэдэг шашин гэдэг юм бас хүнд их мундаг нөлөө үзүүлдэг юм байна даа л гэж бодох болсон. Аа. Өөр их зүв амьдрахад нь хүнийг чиглүүлж өгч идэг гэдэг юм уу те. Тэрний ерөөсө гол хэлж байгаа санаа нь бол миний муслим, чиний буддаа, эсвэл чиний шашингүй хамаа байхгүй төвөө бид нар нөгөө нэг адилхан хүн болохоор хүний нөгөө хорвоо дээр л хүн шиг л байх ёстой л гэсэн л утгатай л юм л ярьж байгаа байхгүй. Хүн шиг байхын тулд зүв сайхан л байх ёстой. Тэгээ би нөгөө хүмүүс өөрийгөө хуурдаг, тэгж хуурж олно. Гэхдээ бурхныг хуурч чадахгүй гэдэг бас тэр хүний агуу сүшиг үнэмш итгэл үнэмшил байна л да. Аа. Өөр хүнд их сайхан гоё харагдаад идэг гэсэн мөртлөөс яг мөн чанарын тийм биш болвол тэрийг нөгөө бурхан харж байгаа гэсэн нэг тийм юм байгаад шүү дээ. Аа. Тийм. Тэгэхээр нөгөө яг өөрөө мөн чанараараа л тийм яг үнэн байх л ёстой ч гэдэг юм уу, сайн байх ёстой ч гэдэг юм уу, тийм юм байдгийн байна гэж бодоол одоо тэрэнд л их хүндэтгэлтэй байгаа да би. За за за. Сая 5 э, дахь өдрийн өглөө би бас нэмэгдний ганц өглөө 5 дахь өдрийн өглөө боссон чинь аав ээжээр ингээд малгаагаа өмсцөө гадуур уцаа өмсцөө гарах чинь гэж. Тэр хайч чаа гэсэн чи цай өргөчөөд ирэг нэ. Цайны хатад дэжиг. Тэгэд э, юунд яа юу гэж өрөх хөөс одоо корона байхгүй бол бас гэж өргөе гинэ. Тэг чи хүний нэг юм сүшиг бишрэл яваад байгаа ч тийм. А өмнө аав ээж хоёр болохоор залуудаа болохоор нэг айхтар шашин шүтэд байдгүй байсан. Ялангуяа манай аав шашин шүтэд байдгүй. Ер нь бол нэг жоохон бас нэг юм шинжлэх ухаан талдаа ч юм уу тийм тэгдэг байсан тийм байсан баггүй тэгээд одоо аав ээж орчин бас нас өндөр гарч штэ тэгвэл зүгээр яг тэр өглөө тэгж бодож ирсэн нэг юм хүний юу гэдэг байгалийн жамаар хүний одоо ингээд хөгшрөлт явагдаад хөгшрөлт явагдахаар чинь тухайн хүний чадал багаснаа да тий. Тэгэхээр ер нь бол нэг юм одоо тийм дал тухамсархгүй дал чадалхгүй одоо тий тэнд хүн итгэж эхэлдэг юм байна. Өөрийнх нь нөгөө чадал нь одоо ингээд муудаад ирэхэж гэж ярих уу эсвэл одоо тий Тэгэхээр ингээд цаанаасаа нэг юм одоо дотоод хүч юм уу? Одоо гадаад хүч гэх юм уу? Ойлгож гин үү? нэг далтын нэг юм итгэж ирэх итгэл нь илүү их болоод байгаа юм байна. Тийм. Өөр ягаад тэгэхээр өөрөөс гарч байгаа хүч нь багасаад илүүтэйгээр тийм хүч нь угаасаа багасчихж байгаа байхгүй тий. Одоо ээжээ хоёр чинь тэтгэврт гарцсан тэгэл ерөнхийдөө одоо бид ид чи юу гэдгийг за нэг 16 цаг ажиллахад бол ямар ч проблем байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд ээжээ хоёр чинь бол ер нь нэг за нэг хамгийн дээдлэн 6 7 цаг ер нь сэрүүн байхад л ер нь унддаг насан дээр ирчлээ шүү дээ хөрхийн. Тэгэхээр бол би яг тухайд яг тэгж л бодож ирсэн. Тэгээд их шашинлаг болчихжээ. Тэгээд чаавас. Одоо манай имэ имэ бол бүр одоо зүгээр ингээд үйлдэл бодлого нь лам бурхан те байнгын залбираастай явдаг. Тэгэхээр ингээд бүр нэг юм өөрийн хүч нь ингээд багасах тусам гаднаас одоо юу яах нэг тийм хүчинд итгэдэг юм болоо гэж би бас бодсон л доо. Эсвэл одоо зүгээр муухай муугаар хэлвэл одоо үдээс хүмүүс итгэдэг ч юм. Муухай л та муухай. Гэтэ юу гэх юм бас яг өөрөө гой бас нэг бодсноо яг гой тайлбарлаж бас чадахгүй байна л да. Аа. Тэнийг зарим усууд чинь дэгдэг штэ ингээд э, гадны улс хитрхи шашинд одоо ингээ автагдсан. Одоо ингээ төвд гэл ингээ төвд одоо ингээ төв төвд хүмүүс чинь ядуу нөгөө шашиндаа баригдал хүн нас оронгууд нь уулан дээр аваачиж хайдаг нөгөө цааш нь одоо хүртэл байж идэг. Бас итгэхгүй одоо хэлмээр юм те. Яг хоо дэлхий одоо энэ өнцөг булан бүр байгаа байна байна. Чиний дуу жоохон тасалдаад тийш өхөө. Нөгөө дэлхийн ингэ нөгөө өнцөг булан бүрт байгаа ийм шашин дэлгэрсэн юунуудыг ингээд ард түмнийг ингээ харахаар одоо түүхийг шүү дээ түүхийг ингээ харахаар илүү их тийм нөгөө өөртөө нэг талаасаа төвшөөгийн нөгөө төрүүний хилдэг өөртөө итгэлийн илүү их одоо сайжруулдаг мөртлөө а эсвэл тэр шашин шашинда байгаад байна уу мэдхгүй энэ одоо ингээ төвдүүдийг харахаар чинь ингээд өөрөө өөртөө итгэх итгэлээсээ илүүтэйгээр өөрийнхөө амьдралыг өөрөө биш бурхан даатгачаад нэг тийм сул дорой болцсон байгаа байдал нь илүү их ажиглагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хин ингээд бас нэг сайнч талтай, мууч талтай байгаад байгаа байхгүй. Нэг талаараа шашин ганцаарцсан ч юм уу яахад тэр хүнийг босгож ирэх хүч болоод байна. Тэ төвшөөгийн хэлж байгаагаар. А нөгөө талаараа бас амьдралаа өөрөө ингээ аваа явж болох үс байтал бурхан бүгдийг даатгаад одоо ингээд төвдүүчийг ядуу байлгаад идэг. Бас нэг юм хоёр талтай ерөөсөө зоосны хоёр тал шиг л байгаад байл л та. Тий. Тэгэхээр энэ шашин гэдэг зүйлийг өөрөө би яаж ашиглах уу? Төвдүүчийг ашиглах уу? Бүх бүх амьдралаа өөрөө өөрт итгэлээ бүгдийг хаяад төвдүүчийг бурханд найдаад ингээд байх уу? Аль эсвэл энийг харин би давуу тал болгоод өшөө илүү өөрөөсөө би тийм ээ надтай бурхан байгаа юм чинь дээгээд ажлаа өшөө сайн хийж өөртөө өшөө илүү хэтгэлтэй болж өшөө цаашаагаа ингэж хүчтэй явах уу гэдгийг бодох хэрэгтэй биш байх. Би түрүү очрогийн хэлсэн дээр нэг юм хэлчихв. За. Би ингэж бодож идэг байхгүй одоо аав ээж нар маань ингээд нас нь яваар бурхан шашинд итгэж ийн гэдэг тэгж штэ. Яг нөгөө өөрийнхөө алдсан хүч чадлыг одоо юу гэдгийг нөхөх гэдэг юм уу? Хүч чадлаа алдсан учраас тэгж юм гэж чи тэг тайлбарласан зүг уучраа. Тий, ерөнхийдөө бол нэг тиймэрхүү санаа байна. Яг ингээд юуг нь олсон юм байна. Тий, би ойлгоод байна л да. Тий. Би бол наадхач ингэж хараад байдаг байхгүй юу? А хүч чадлаа алдаж нөгөө суларсандаа тэгээд байгаа биш. Миний харж байгаагаар бол энэ хүмүүс нөгөө нэг ингээд амьдралынхаа турш нөгөө маш олон зүйлийг үзэж туулж тийм ээ. Тэр тул ингээд ертөнцийг үзэх үзэл нь өөрчлөгдөөл яваад байгаа шүү дээ. Юмыг таньж мэдээд. Аа тэгээд эцэст нь шашин гэдэг эмийг л хүлэн зөвшөөрдөг юм шиг санагдаад байдаг байхгүй надаа. 70 байхдаа нөгөө нэг туршлага багын хэрээр зөвхөн өөртөө итгэх итгэл өндөртэй байдаг ч юм уу те. Өөр зүйл хажуугаар нь оруулах завгүй явж идэг ч юм уу. Тийм байжгаад нас ахаад ирэхээр нөгөө хүч чадлаа нөхөх гэж биш хүлэн зөвшөөрж их юм шиг надад санагдаад байдгийн. Тимээд энэ ер нь амьдралд бас байх ёстой юм байна тийм ээ. Байхад бол нэг их юу цаг хугацаа орохгүй ч гэдэг юм уу, янз бүрийн малдахгүй ч гэдэг юм уу, тийм бодолтой бас байдгүй магадгүй гэж би боддог байхгүй. Хүн үдэт дуусныхаа хэрээр л амьдралын бас нэг хэсэгт нь энэ шашин шүтлэг гэдэг юм байж иж болох юм байна гэдгийг л хүлээн зөвшөөрж байгаа хэлбэр бас байж магадгүй л гэж боддог доо. За за. За дараагийнхаа сэдв рүү орох уу? Уг нь бол бид нар төвшөөгөөс шал өөр сэдв ихлээл хазааж яваад тэгээ шал өөр сэдв дээр нилээ ярьчлаа тийм. Шашинч том л доо. Шашин том том том сэдв. Аа. За очроо эхэлэх үү эсвэл би явах уу? За би нэг явчих уу? За тэгээ. За сонсъё. Э, өчтөр орой нөгөө подкастынхаа э, комментүүдийг уншаас үзсэн чинь 3 прем нь хар ажил хийгээ чигнэ. Хар ажил. Тэр би тий ажил хийгээ хар ажил хийгээ чигнэ. Тэг би одоо бодлоо. Тий одоо тэгээ би тойроос асуумар санагдаад байна. Одоо ажил гэж ямар юм ийм ажил гээд байна. Тэг ямар юм ийм ажил биш гээд байна. Тий. Би энэ ажлын талаар нэг юм ярмаар санагдаад байна. Одоо манай монголчууд бүгд ажил хийж гэнэ эсвэл ажил хийхгүй байна уу? Эсвэл одоо манай монголчууд дийлэнх нь одоо барилга дээр ажиллаж байгаа. Бүгд дээр ажиллаад нөгөө оффист ажиллаж байгаа хүмүүс ажиллахгүй байна. Тэ? Харин тийм байна. Одоо тэр хүний ухаанаар бодвол тэр 3 пэм нь ажил хийгээч гэсэн шүү дээ. Хар ажил хий гэсэн шүү дээ. Тэ одоо би бүр айгаад одоо барилга барилга дээр ажилладаг юм билүү. Гэж бас бодлоо энэ чинь. Тэ. Тэгэхээр одоо энэ ажил гэж одоо яг ямар юм гээд одоо жишээлбэл ээж тийм ээ. Аа. Одоо юу э, офс суулж байгаа хүнийг ажил ажилчин гэх бай. Ямар юм ийм ажил ажил ажил ажил хийнэ гэж ажил гэж нэрлэдэг. Аа. За. Хинээс эхэлэх вэ? Төвшөөгөөс эхэлэх вэ? Надаас явах уу? За чи эхлэх ш. Аа. За би бас мерсер тим комментүүдийг харддаг л да. Тэгээд яг уу тэр хүний ёстой л нөгөө үзэж харс хүн чинь ер нь тэгээд үзэж харсан сурч мэдсэн зүйлээрэл хүнтэй харьцдаг учраас аа тэгээд дээрэс нь хүн чинь өөрийнхөө суурж харж мэдж харсан зүйлээрэл өөрийнхөө үзэл оо хүрээнд өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлдэг учраас тэр хүний одоо үзэж харснаар бол аа за яг гараараа тий хар ажил одоо бид нар ч нэг ажлыг хар гэж ангилчаад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд яг ингээд хөссөөрө гаргаж хийж байгаа оюуны оюуны одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа улсуудыг бид нар хар ажил хийж гэнэ гэж бас хэлэхгүй байгаа даа шүү дээ тий. Тэгэхээр оюунаас өөр бусад бие махбодороо ажил хийж байгаа улсуудыг хар гэж хэлээд ах шиг байгаа даа тий. Одоо ингэж ангилж байгааг ангиллыг ингээ харахаар тэр тэр хүний хувьд бол одоо яг бие мах бодороо хөссөө урсгаж хөдөлмөрлж байгаа энийг болоод ажил гэж тооцдгол хүм юм байна л да. Тэ? Тэгээ тэр хүн зүгээр хандаж хэлэхэд энэ ажил чинь ингээд бас оюуны хөдөлмөр гэж бас тусдаа маш их юм байдаг шүү. Тэ? Аа тэр хүн магадгүй хүүхдтэй барьж магадгүй хүүхдгүйч байж магадгүй. Тэгэхээр тэр хүний хүүхдтэй явах юм бол хүүхдэд нь боловсрал олгож байгаа багш болвол тэр хүний хувьд бол одоо ажил хийгээгүй болж хувирах гээд байгаа байхгүй юу те Тэгэхээр энийг энэ талаас нь бас тэр хүнийг бол хараас тэгж битсэн хүнийг бол энэ талаас нь бас хараасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ яг үнэндээ бол би зүгээр нэг л үгэнд амар дуртай. Ажил хүнийг голхоос биш хүн бол ажлыг голдгүй маа. Тэгэхээр бол харч бай, цагаанч бай, оюуныч бай, бие махбодинч бай, ажилтал бол ажил. А тэнчэнэс би хөлс авч ивэл тэр чин тэгэл ажлынхаа үр шимийг хөртөж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр би ч өнөөдөр бас ингээл бид гурвын подкаст маань өөрөө бас нэг ингээд ямар нэгэн хүнд одоо хүрээд юм уу энэчнээс бас ямар нэгэн хүн ойлгоод мэдээгүй байсан юм а мэдээл ингэж байгаа бол бид нар бас оюуны л ажил хийгээд байгаа болоо да гэж хөвдөө үцээд байгаа байхгүй. Тий. гэж л хэлмээр үү. Окей. Тавчгүй тодорхой одоо би юу гэж хэлэх вэ? Одоо ингэж хэлээ да одоо за миний өгшин санаа зовх өмгөө хийх ёстой юм аа хийгээд хүртэх ёстой юм уу хүртээд явлаа. Тийм ээ хас байна уу, цагаач байна уу, мэдээж тэгэл хүн олдсон олдсоо юуг ажил гэж бодож ин тэрнээсээ л болох байх. Зарим хүмүүс бол өөрт нь мөнгө цаас авчирдаг юмыг ажил гэж боддог байх. Зарим нь сэтгэлийн таашаал авчирдаг юмыг ажил гэж боддог байх тийм. Аа Ягтай би бол тэгжил хар ажлыг бол ер нь төвшөөгийн хэснээр ойлгодог байх л та хүмүүс биеийн өвчнээ тэгээ хүнд хэцүү ажлыг хар ажил гэж ярьдаг ба хүмүүс бол ер нь ихэвчлэн тийм ажилд ер нь их дуртай хүмүүс бас байхгүй л байлгүй хөс маха аварсгаал тий нөгөө нэг сууж болж ивэл зогсоод яадгийн суу суу суу гэдэг хэлдэг штэ тэр шиг боломж болцоонд болдог болов тэгэл олдсон чадах юма хийгээл ахуй амьдралаа аваад явах байлгүй дээ тэгээд бүгд адилхан аавын хүүхдүүд ард нэг эрүүл биш юм аа гэж ядахта өөрийгөө дижих гэл тэгэл болсон болсон олцсон олцсон юм аа хийгээл явж байгаа биз. Яг одоо тэр хүн хар ажил гэж юу ясныг нь одоо бас сайн мэдэхгүй. Тэрийг тайлбарлаад өгчүүл бас тий юу яагаад хийж болно л та өгш хар ажил хийж байгаа ч гэдэг юм уу хийх хийх юм байна уушлаараа өгш хийяч гэдэг юм уу тэгээд тэр мэр мэдхгүй тэр мэрийг бол би нэг сонирхохгүй байна тэгээд яг тэгээд ярьж л байна. Аа Ийм л байна. Тэгэл ажил бол ер нь яг ихэвчлэн ихэнх хүмүүс нөгөө нэг өөрсөнд нь мөнгө цаас орлого оруулж идэг, амьдралынх нь баталгааг нь хангах боломжийг олгож идэг зүйлийг ажил гэж тооцох байх л та тий. Тэгээ сайхан нөгөө миний одоо байнга ярьдаг инфлюенс хийж байгаа хүмүүс одоо тэр стори стори хийгээл орлого ашиг олж байгаа хүмүүс ч гэсэн тэрийг ажил гэж бодоол мэдээж өөрөө тийм нэг олон хүний итгэлийг хүлээгөө хүрээлэл үүсгэсэн тэрэн дотроос урчилгаа хийгээл мөнгө олоод явж штэ. Энд чинь Э, нэг өнцгөр ажил л байгаа байхгүй тийм тэр чинь өөрийнхөө амжиргаа залгуулж ин тийм үстэй. Аа. Э, тэгэхээр чи одоо яг ахаад нөгөө үдчихвэл доор одоо энэ юуны подкастны доор биччихгүй юу гэж байна. Ажил хар ажил гэж яг одоо юуг нь хэлээд байгаа. Тэгээ яг нөгөө салбар манайхан ч одоо ажил хийхээр заавал барилгын ажлыг л ажил гэж ойлгоод идэм шүү. Бодоо мод бол зам мам тавиал хог мог цэвэрлээд яваад ивэл тэр хүн л одоо энэ нөгөө юу гэдгийг нөгөө түүхийн ч юм уу яг л ажил хийж байгаа хүн харагдаад орц цэвэрлж байгаа хүн бол ажил хийж байгаа хөдөлмөрч хүн харагдаад тийм ээ. Бусад өөр хүмүүс зүгээр нэг офис цуугаад нэг гой хувц хувцтай хүмүүс ч зүгээр тийм жаргаад байгаа юм шиг л бас л бодоол байж идэг хүмүүс байхыг үгүйсэхгүй л дээ. Тэгэл тэгэл хүн болвол тэгэл чадах чадхаа хийгээл оюун ухааны хөдөлмөр гэдэг юм чинь бол бас биеийн хөдөлмөрөөс илүүтэй их ядраадаг энэ төр гэж бас ярьдаг юм байлээ шүү дээ. Одоо юм мэддэг хүмүүс нь одоо тэгэхээр би бол өөрийнхөө одоо өдийг хүртэл амьдралдаа ч гэдэг юм уу аль аль салбарт нь л бас л үзсэн ганц нэг жоохон жоохон ажиллаад үзсэн одоо оюун араач байна уу бие махбодороч байна уу тий одоо ч гэсэн тэгэл амьдрах гал явж штэ өгшөө тэгэл яг яах гэдэг нь тэрийг тодорхой бичихгүй юу л гэж хэлээ да одоо <laughs> Одоо өөр юу хэ тэгэл уурлаа тэгээд байгаа мүү зөвлөө тэгээд байгаа мүү те уурлаа тэгээд багш юм байна цаагаас. Тийм тэгээд одоо дархлаа мархлаагаа дэмжиж инээдтэй юм уу масаа үзэхгүй бол одоо уурлахаар дархтаа унна гэжтэй. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгжил хийлээ да тэгээд өөрөө биш чинь үзтгэхэр л хараа юу хөх нү. Би яг наадах чинь уншчаад э, бодохгүй юу? яг яг яг ямар юм ажил хийдэг байгаа юм бол юу яагаад би ажил хийдэг юм бол бид нар яагаад ажил хийдэг юм бол юуны төлөө бид нар ажил хийгээд байна мөнгөний төлөө хийгээд байгаа ч тийм ээ тэр мөнгөөр яах вүлээ өдрийнхөө хэрэгцээ сарынхаа хэрэгцээ жилийнхээ хэрэгцээ шүү дээ гадараа шүү дээ тийм идэв шүү дээ тийм хар ажил хийсэн оюуны ажиллаж ирсэн бид нар ажил хийснийхээ хөлсөнд мөнгө авдаг тэр мөнгөөгөө бид нар хэрэгцээгээ хангадаг тийм тэгэхээр ажил бол ерөөсөө мөнгө олгоо гэхдээ а дуртай зүйлээрээ те сэтгэлийн таашаалаараа мөнгө олж гин үү сэтгэлийн бус таашаалаараа мөнгө олж гин үү те а тэр хар ажил хийдэг нөхөр бол нэг сэтгэлийн таашаалтай байдгуулах гэж би ер нь бодож гин нэг барилга дээр ингээл өдөр шөнөгөө нүдэл за мэдхгүй барилга дээр би нэг 5 6 жил хар ажил хийж байгаа хүнийг бол би барай мэдхгүй л ер нь бол бүгд л нэг тоосгоч юм байж байгаа л дээшээ дэвшгийг л бодно шүү дээ тийм үстэй тэгэхгүй чи 5 жил 12 давхарлуу тоосгоц өнж гэж хийчихгүй би одоо бийгүү болоо дуусгах хэлүүд тий. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл чи мөнгө л олж л бол энэ бол ажил тийм. Тийм. Хамгийн гол нь сайн ажил, муу ажил, дуртай ажил, дургүй ажил гэж тийм ялгаа болохоос ш. Нэг тийм хар ажил хийгээч. Тэгээ хар ажил хийгээд баяц үнийг бол мэдхгүй. Оюуны ажил хийгээд харин баяц үнийг бол зөндөө мэднэ шүү. Аа. Гэхдээ бас нөгөө тэр чи яаж өгөөсгөж болохгүй л да ямар нэгэн сургууль сураагүй ч юм уу тийм байж байгаа л одоо энэ нөгөө нэг богоон буудаг газар насаараа бараа ачаа зөөгөл амьдарч байгаа хүмүүс зөндөл ба штэ тэр би надад бол бахархалтай санагддаг штэ тэр чи хүний чаддаг юм л багхгүй да тийм биз дээ хамгийн сайн ачаа өгөөж хамгийн сайн ачаа машинд ачдаг хүн тэгэл болоо штэ өөр яах юм заавал тэгэл төвгийн офис сууж ин ч гэдэг юм уу төвгийн тоосгол зөөж ин гингууд нь тэр хүн заавал тэнд очиж мөчөрхөд байх хэрэггүй хамгийн сайн хийдэг юм а хийгээл тэр хүмүүс яг үнэндээ тэгж ачаа зөөдөг хүмүүс одоо офис суудаг хүнээс илүү орлого олж байгаа хүмүүс байж л байгаа шүү дээ тий хүн харахад л нөгөө нэг ажлынхаа онцлогоо шалтгаалаад халтур болсон хувцастай ч юм уу нүүр аман цемент болсон ч юм уу яваад байгаа ч гэсэн тэр хүн чим манаас илүү амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө л байгаа шүү дээ чаддаг юм аа биеийнхаа хүчээр тийм үстэй. Юм болгонд бас нөгөө биеийн хүч орохгүй тэр чинь нэг арга техник гэж нэг юм байна. Тэгэл нэг богоон цэм буулгахад ямар байх вэ? Цэм дүүрж үдсэн хүмүүс бол мэдчил байгаа шүү дээ. Цэм дүүрж явахад ямар байх вэ? Ямар байдгүй. Тэр одоо богоон буулгадаг газар хідэн насны ямар хүмүүс байдгүй. Тэд нар чинь одоо миний мэдх юм бол баргаад маргаадаараа болцсон Тэгэл баригаараа хэдэн гарууд ингээд нийлээл богон руу орол орол буулгаад явдаг. Өчнөө гой буулгадаг хүмүүс ба буулгаж чаддгүй хүмүүс. Нэг ч хүний сурсан л юм байхгүй дээ, тийм үстэй. Тэгэхээр тэрийг хийгээл жаргалтай гэр бүлэд хийжээгэл хийснээр өдөртөө цалингаа авах сонирхолтой хүмүүс өдөрт нь эсвэл нэг ажлаас цалингаа аваад яг үндэ мань мэтээс сайхан амьдарч байгаа хүмүүс зөндөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгээ заавал нэг нэг нэгнийгаа одоо тэгэл боорлол чи хараа кий чи цагааныг хийгээд гэх юм юу байна одоо тэгээд сайхан бүгдээрээ л өөр өөртөндөө ханамжтай байгаа ханамжгүй байсан ч гэсэн амьдрал ах өмнө болгож байгаа ажлаа хийгээл дуусах байлгүй дээ. Тэгэл чаддаг чаддаг юмаа л хийсэн нь ер нь хамгийн зөв сонголт юм байх шүү. Хүссэн үсээггүй л тэгж л хийж таарна шүү дээ. Одоо тэгээд хүн тэгээд амархан мөнгө олох боломж байхад чинь аа би ингэж болохгүй байлоо би л одоо хар ажил хийж би мөнгө олъё гэж очиод л хулгаараа хух цохол юм дарагдаж унаал яваад ажиллаад ийн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэд аль нь ингээл таатаа суугаал мөнгө олох боломж байж байгаа бол хүн аль болох биеийн хамар боломжоор амьдрал дээр харах байлгүй дээ. Тийм боломжруу хүн явахыг хичээх байлгүй дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо ажил төрлөө хувьд бас нэг айхтар бие биенийгаа нэг чи харыг хийлээ, би борыг хийлээ, чи цагааныг хийш гэдэг юм уу тэгж мэгээд байх ч одоо нэг он шаардлага байхгүй. Эсвэл зүгээр яг хөө тийм юм нөгөө нэг хийгээд үдцэн хар ажил гэж ийм байдаг. Тэгэл одоо нөгөө цагаан гартнууд амьдрал үзээгүүч гэдэг юм уу? Тийм утгаар нь бас бичсэн ч гэж магадгүй л дээ. Нөгөө ярихаас өөр чидгүү гэдэг утгаар нь ч юм уу те. <laughs> Худлаа худлаа бүлт бүлт ярьж яхаар гарч амьдрал дээр очиж ажил хийж сурмур гэж л бас л бичсэн байх магадлалтай юм шиг сая санагдаа явчлаа. За тэгэл тийм ахнар залуучууд малуучууд зөндөл байгаа байлгүй те. Тэгэл юу яагаад нөгөө өөрийнхөө өвдөд туусныг хамгийн бих хийцүү гэж боддог ч юм уу. Тэгээд бид нар амун олон нөгөө бие биенийхээ юу үзэж тууж яаж амьдралаар амьдасныг мэдэхгүй ээжж нэх айхтар тэгэл өөрийнхөө өвдөд туусныг хизүү бэрхэх гэж бодоод хүн тулгаал хүнээс шаардаад байх нэг шаардлага байхгүй ч өгшөөл гэж хэлээ да. Тийм ээ. Тэгэд энэ тэр хүний ярьсан юм дээр зүгээр базаад хэлэхэд зүгээр бод би боддгийн одоо байгаа манай Монголын залуучууд нэг дээдл нь 5 жил, доотл нь нэг 2-оос 3 жил нэг хүний нутагт нэг амьдраад те юу эсийг олдсон юу эсийг нэг хийчээд ирээсэ тэгэх юм бол ядаж үзэл бодолч зэгцэрэн а дээрэс нь эх орны үн цэнийг ч мэддэг болчоод тэгээд ирэх юм болоо даа л гэж боддгийг. Мань бол жоохон арай өөр бодод идэв шүү дээ. Одоо энд ирээл хүн болгоно одооч тэгээд нөхцөл байдал нь ч арай жоохон хайтан болж байгаа шиг байна. Энд ирээл одоо дөнгөж ирэнгүүтээ англи хэл мэлтэй шууд офис мовчд ажилладаг мундаг залуучууд байна шүү дээ. Би ер нь залуучуудыг ер нь нөгөө нэг э, өөр биднээс ингээ Монголоос өөр амьдрал байгаа өөр юм ингэж амьдарч болдог гэдгийг хараасаа л гэж боддог болохоос шүү. Би нөгөө нэг юм хамгийн чухал байхгүй юу? олон зүдгүүр үзэл аяг тав гугаагаал тгээсэ гэж юус хүсдэггүй байхгүй боломж нь байвал тийм бити хийгээсэй л гэж боддیں۔ Муухай тэр хүн болгоо тэтгүү гадах шаардлага байхгүй л гэж бодоод байдаг шүү дээ. Аха. Үгүй яг хаа заавал тэр их хийх албагүй л те. Хэрвээ тэнд үнэхээр хилтэй устдаа, үнэхээр одоо мундаг байгаад те а одоо оюунаа үнэлүүлж чадах юм бол тэр их хийж болно. Гол нь нөгөө гэрээсээ бид нар холдж байж гэрийнхээ үн цэнийг мэдэн шүү дээ. Тэгээ ер нь тэр босгоод авч үзээ нөгөө гэрээсээ холдож үзээгүй хүний бодол босгоод автгүй гэдэг чинь яг үнэн байгаад байгаа байхгүй юу? Магадгүй магадгүй. Тэг бид нар ингээл гэр дотроо тулхаа тойрол бодоод тулхаа тойрол хэрэлдээд идэх юм бэ. Нэг гэрээсээ гараад гэрээ гадна талаас нь эх орноо гадна талаас нь тэ миний үеийн залуучууд гадаадд гадны миний үеийн залуучууд юу хийж ин гэдгийг харчих юм бол тэр үзэл бодол зэгцэрнэ гэдэг чил ерөөс тэр байхгүй. Тэрнээс биш гадаа бүгд явж аяг тавг угаад жорлуу угаагаад ирээ гэж хэлж байгаа юм бол биш зүгээр үзэл бодол зэгцэрнэ юм үзэж нүд тайлаа гэдэг чил ерөөсөө тэр тэрийг л хэлээд. Гэхдээ яг хаа гадаадд тий гадаадд очиод аяг тавг угаа шал угаахгүй энэ үйлчлэлийг ингэж өнгөрөхгүй ингэж байхгүй л дээ бүгд л энэгээр явна л та. Тий Америкт очингуудлаа буугаал шууд офст ороод Apple-д ороод ажиллана гэж хэзээж явах ш. Дор хаяж бас дахиад хар ажил хийн, анги тав он олдсноо яа. Тийм биз дээ. Бас тэр орчинтойгоо танилцахын тулд заавал тэгж энэ хар ажиллаар угаасаа хэн болгоо л одоо давж гарч өнгөрдөг үстэй тий. Энэ бүр бичигдээгүй хууль бидэг юм шүү га тий. Тэгээд энэ зөвхөн манай монголчууд ингэж байна уу гэж үгүй юм байл шүү. Ер нь бүхэл орноос ирсэн хүмүүс яг л энэ замыг л туулд юм байна шүү дээ. Шал өөр нийгэмд очиж байгаа шүү дээ. Шал өөр орчинд очиж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр орчныг мэдрэхинд бол тэгэхээр бид нар тэр тухайн улсад нийгэм шиг өстой. Тэгэл нэг багаас нь л бүгдээр эхэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Такси барих нь такси бараал, DJ хийх нь DJ, хоккей хийх нь хоккейгээ гээд хөргөлтөнд явах нь хөргөлтөндөө яваал тэгэл. Харин тийм хийгээд тэнцэнээс би юу сурж гин, юу мэдж гин гэдгэл хамгийн чухал юм бэл. За за ингээд энэ сэдвээ хаагаад миний сэдв рүү орох уу юу гэж бодож чинь те. За. Аа. Тэгээ тэгээ. Өнөөдөр нь жоох их урт яриад гинөө. <laughs> Арай жоох урт яриад байдаг. За тэгвэл миний сэдв дээр их богинохоо яриа л та те. Би болохоор Toyota-с нэг хүн чанарын талаар ярилцмаар санагцсан байхгүй юу? Одоо яг одоо яг энэ байгаа цаг мөчөд дэлхийн нийтээрээ тэр тусмаа манай Монголд энэ хүн чанар одоо хүн болж төрснөх бидний хүнийхээ энэ мөн чанарыг харуулах цаг ирсэн болоо да гэж би хувьдаа хараад байгаа байхгүй тий. Бид нар энэ хүний нийгмийг бүрдүүлсэн юм чи одоо хүмүүс бид чинь энэ амтны одоо энэ аратан гэдэг юмнаас бид нар чинь бас нэг хүнэн сүрэг чинь нэг иймэрэ ялгаатай юм аа. Хүн гэдэг чинь цаанаа юм мөн чанартай юм аа гэдэг юм аа. Үзүүлэх цаг ирсэн болоо да. Тэгээ энийг үзүүлэхийн тулд бид нар яг яах ёстой болоо хүний мөн чанар гэж яг юуг нь хилээд байгаа юм болоо бидтрийг тэр араатнаас ялгаж одоо тий хүн байлгаад байгаа юм нь юу юм болоо энийг тоор маань нэг өөрсдийнхоороо тодорхойлооч ээ гэвэл юу гэж тодорхойлох байсан болоо гэж асуумаар байна. Тэ товчондоо гэлчих юм бол тэ хүн чанар тэнцдэг нь хайр юм да. Хүн юмыг хайрлж чаддаг гэж хүн чанартай байх юм болоо гэж бодод шүү дээ. Хайрлдгүй хайр байхгүй бол тэгэл хүн чанар байхгүй л хөлөгдөв тийм ээ. Энээс гарч байгаа нэг чанар байгаа, сайн чанар байгаа шүү дээ. Одоо яг одоо энэ э, одоогийн нөхцөл байдалд бол зөв надаас гарч байгаа ганц хүн чанар гэх юм бол хэрвээ би чаддаг бол одоо энэ энэ хөгшин буурал хүмүүст оч тэр мах хүнсийн төхүүлээд өгч юмсан одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэрээсээ гарч чадахгүй байгаа хүмүүс тэр хүнсийн төхүүлээд өгч юмсан гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нэг ёсны хүн чанар л байлгүй дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь хүүхдүүдээ өртөх хүн чанартай өсхийг үлдээл багаас нь хүүхдээ юмыг хайрлуулж тэ эцэг хайрлуулж найс нөхөд аа амтныг хайрлуулж тэр хүүхд чи өөрөө хүн чанартай болж яах юм болов өсөх юм болов гэж бодож байна л да. Тэгээ энэ товчгийг тодорхойлвол За за би товчгийг тодорхой болсныг хэлье да. Аа яг сайхан ярьж бичдэг шиг л амьдрал дээрээ байцгаавал тэгэл бүх юм сайхан болох байх л гэж бодож байна доо. Аа шийдэл хийлээ да. Яг нэрээ ярьж бичдэг шиг л сайхан яг бодит байдал дээр бүгдээрээ яг тэрэн шиг л байцгаах юм бол тэгэл дийлдэхэ болол ин энд хайртай тийм юм одоо тэгэл энэ орчин цагт нь тааруулаад хэлүүлчих гэдэг юм уу юу гэдгийг одоогийн байгаа нөхцөл байдал дээр тэнцэл харагдаж байна л да бид нар. Аа Facebook хичнээн сайхан соёлтой байна, Instagram хичнээн гоё сайхан байна. Хичнээн залуучууд э, хүмүүс туслаад одоо тэгээ зураг бүргэн байж зөндөл нотлохоо баримттай байж л өштэй тий. Юм залуу сайхан туслая л гэдэг эсвэл бол нэг хүнийг одоо гадаа хөөрхөд дараад байж ахт нь би хүргээд өгчлөө гэж зураг бүргээ аваад тавьсан байдаг. Тэнт ч тийм нохоо явж ийн би нэг хоол өгчлөө гэж нэг үл Бодомчны хүнд нэг мөнгө төгрөг өгж байгаа бичлэг мэтлэгээ хийгээл тавьсан байдаг. Тэгэл яг тэрэн шигэл байцгаа гараад гэж хэлээ л дээ. Одоо тийм болвол тэгэл нэг хүн чанарын тухай бие биенээс асуух хэрэггүй л байлгүй дээ. Ярьж бичдэг шигэл яг амьдрал дээр мөн чанар дээр ярьж бичдэг шигэл үнэн байх юм бол тэгэл хүнд дийлдэхээ болох охоо гэсэн. Тэгээд монголчууд гэж айхтар хүмүүс байдгийн байна л гэж дэлхийн нийт нь гайхаад нөгөө 13 дугаар зуун муу нэг ярих юм байлгүй дээ. Одоо гэж л бодож байгаа. Тогтсондоо бол юм л юм. За за тэгээд энэ талаар сонсож байгаа хүмүүс маань өөрсдөөс үзэл бодлоо илэрхийлээрэ тий хүн байхын утга учир тий хүмүүн заяа гэдэг байгаа шүү дээ бидний одоо бурхны сургаал дээр тэр хүмүүн заяа болж төрсний утга учираа нэг энэ дээр нэг харуулаарай. Тэгээ дээрээс нь бас нэг нийгэмсэн одоо иргэд боловсролтой иргэд ямар байдгийг бас нэг бие биендээ үзүүлээрээ гоё бие биендээ гоё санаа тавьдаг байгаарэ гэж л хэлмээр байна да. Тэг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг энэ сэдв дээр бас сайхан харамгүй хайрлаарай. За зэ ингээд дуусгах уу тий? За дуусгая да. За. За ингээд дараагийн ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкастаараа уулзъя. Өнөөдрийн сөгсөн 3 сэдв дээр та бүхэн бас сайхан нэг нөгөө хуваалцаарай. За баяртай.